Bonjour tout le monde. Nous allons introduire donc euh, aujourd'hui l'étude de l'anatomie du muscle oculomoteur. Alors voici le plan de, euh, cette, question. Après une introduction, euh, nous abordons plusieurs chapitres, l'anatomie descriptive et topographique des muscles oculomoteurs, les, les muscles droits et les muscles obliques, les fascias musculaires et intermusculaires, la vascularisation l'innervation et quelques, mots sur la physiologie musculaire. Dans la cavité osseuse de l'orbite, le globe oculaire est maintenu et mis en mouvement par un groupe musculaire euh, appelé euh, les muscles oculomoteurs, euh, qui comprend six muscles principaux. Quatre muscles droits, ce sont le droit supérieur, le droit inférieur, le droit médial et le droit latéral deux muscles obliques. Ce sont l'oblique inférieur et l'oblique supérieur. Ces muscles constituent donc un ensemble anatomique en forme de cône à euh, sommet postérieur et à base antérieure et sont énervés par trois euh, des paires crâniennes. Le nerf oculomoteur commun euh, pour le droit interne, le droit supérieur, le droit inférieur, le petit oblique, et le nerf 4, c'est pour l'oblique supérieur, et le 9-6 pour le droit externe. Sur le plan anatomie descriptive et topographique, les muscles droits ainsi euh, l'oblique supérieur prennent origine au niveau du tendon de euh, qui est situé au sommet de l'orbite. Ce tendon s'insère sur euh, le tubercule sous qui se, divise en quatre longuettes, euh, support interne, inféro-interne, supéro-externe et inféro-externe. Ces languettes vont se réunir deux par deux pour constituer l'origine de chaque muscle. Sur euh, ce schéma montrons l'origine du muscle oculomoteur au niveau de d'usine, donc le muscle droit supérieur, le droit latéral, le droit inférieur et le droit euh, médial. Donc le d'usine le tendodosine, c'est une formation fibreuse, donc solide, les blancs en acré qui s'insèrent sur la partie euh, inférieure de, la, de, ou la fissure orbitaire supérieure, puis qui se dirige en avant en l'argent pour former les quatre bandelettes, les quatre bandelettes euh, divergentes, ainsi que chaque muscle est né directement de de tendodosine par des fibres et des bandelettes tendineuses. Deux, orifices ici, deux orifices euh, perforant le de tendodosine et permettent le passage dans l'orbite des éléments euh, vasculo-nerveux. de i qui est situé donc au niveau de la bandelette support externe, les éléments qui, traversent le 3, les branches supérieures et la branche inférieure de 3, le nerf nasal et la racine sympathique de nerf, de euh, sympathique de conglion euh, ophtalmique euh, avant de, pénétrer dans l'orbite. Le canal optique, ici, il est situé au niveau de la bonté supérieure interne la bonté supérieure interne et la voie de passage de nerf optique et l'artère ophtalmique. Donc, c'est le même schéma. Ici, c'est le droit inférieur, le droit latéral, le droit supérieur et le droit médian. Donc, euh, ce schéma montre également euh, l'origine de, du muscle euh, releveur de la paupière supérieure et le muscle oblique supérieur. Sur cette photo de fond d'orbite qui montre l'origine du muscle oculomoteur avec le tendon de avec ces deux, orifices, l'orifice, euh, le canal optique, voilà, au niveau de la bonté supérieure interne, et la voie de passage de nerf optique et l'artère ophtalmique. Puis l'anodosie, située au niveau de la bandelette euh, externe, supérieure externe, les éléments qui laissent traverser sont le nerf 3, le nerf 6, le nerf nasociliaire et la racine sympathique et la veine ophtalmique inférieure. Et qui, euh, ces, éléments venant de la fronte fluidale passent par l'anodosie. Ici, l'orbite droite de face et de profil, de face et de profil, qui montre euh, l'origine des quatre muscles avec des bandelettes sur le, sur le tendodosine. Ici, le tendodosine blanc nacré qui donne l'insertion donc au muscle droit supérieur, droit inférieur, droit, droit médian et droit latéral. Ici, c'est la même chose. Voir l'origine des muscles au niveau du fond de l'orbite. Le trajet. De leur insertion postérieure au niveau de d'osine, les quatre muscles oculomoteurs droits se portent euh, en avant, divergeant légèrement en éventail pour gagner la partie antérieure du globoculaire au niveau, au niveau scléral, qui est sert de leur insertion en terminaux. Donc, ils forment un corps musculaire à sommet postérieur formé par les muscles intermusculaires. Donc, il faut retenir que le corps musculaire présente certaines caractéristiques. et sont aplatis, et une longueur moyenne de 40 mm et une épaisseur d'environ 1 euh, mm. Donc il faut retenir également que euh, depuis son, origine jusqu'à leur insertion sclérale, euh, derrière le limbe, le droit supérieur se sépare de la paroi supérieure de l'orbite par le releveur de la paupière supérieure. Par contre, le droit inférieur, elle répond en bas au plancher de l'orbite par l'intermédiaire de l'oblique inférieur. Par contre, le droit latéral il se dirige vers le globe oculaire en longeant la paroi externe de l'orbite. Cette image montre euh, donc euh, le trajet du muscle oculomoteur depuis leur origine au niveau de, au de fond de l'orbite de d'usine jusqu'au jusqu'au leur insertion au niveau scléral en arrière de l'impe. Donc, ils forment un cône musculaire à sommet postérieur fermé. Sur cette photo, montre l'espace intraconique. Alors, dans le cône euh, musculaire à sommet postérieur, l'espace intraconique et l'espace extraconique c'est l'espace entre la paroi osseuse et le muscle. La paroi osseuse et le muscle. Alors, terminons au niveau de la sclère. Donc, chaque muscle se transforme en un tendon large de, 2 mm environ, long de 5 à 10 mm, de couleur euh, blanc nacré. Euh, les fibres tendineuses de chaque tendon musculaire entrent en contact avec la partie prééquatoriale du globe oculaire, donc, puis il pénètre profondément dans la sclère et chaque insertion est schématiquement curviline. À convexité antérieure, la distance euh, qui sépare, euh, sépare l'insertion de chaque muscle par rapport au limbe est comme suit. Pour le droit interne et à 5,5 mm du limbe par rapport à l'insertion sclérale de droit interne et en arrière à 5, de 5,5 mm du limbe, le droit interne et en arrière de limbe de 5,6 mm, le droit externe est à 7 mm du limbe, le droit supérieur est à 7,7 mm de limbe. Il faut retenir que cette distance entre l'insertion des muscles et le limbe varie entre, euh, euh, d'un sujet à l'autre et d'un œil à l'autre. Vous voyez ici l'insertion du muscle, l'insertion et est curviline, à convexité antérieure. Ici la distance qui sépare l'insertion d'un muscle par rapport au limbe cornio-scléral. L'insertion droit latéral, le droit supérieur, le droit médial, et le droit inférieur. Ici, c'est la même chose, l'insertion sclérale à convexité antérieure, donc par des fibres tendineuses euh, qui pénètrent profondément dans la sclère, en région, dans la région, la partie prééquatoriale du globe oculaire, la région prééquatoriale, la région prééquatoriale, la région rétroéquatoriale, donc la région prééquatoriale, donc profondément inséré au niveau de la sclère, ici l'espace qui sépare le limbe scléral et l'insertion du muscle. Vous constatez ici que la distance de l'insertion sclérale des muscles droits par rapport au limbe, par rapport au limbe, croît de muscle droit médian au muscle droit supérieur suivant la classique, qu'on appelle la classique spirale du tuyau. La classique spirale du tuyau. Alors, il faut retenir que l'insertion médiale et l'insertion du muscle droit latéral, une insertion verticale, une insertion verticale. Le droit supérieur et le droit inférieur ont une insertion oblique. Vous voyez ici les insertions de chaque muscle droit médian, droit latéral, droit supérieur et droit inférieur. Les insertions du muscle horizontaux, qu'on appelle les euh, appelle les muscles horizontaux, euh, droit médian, euh, droit interne, droit externe, droit médian, droit latéral, ont une insertion verticale, contrairement aux muscles droit supérieur et droit inférieur, ont une insertion oblique. Vous voyez ici des photos prises en opératoire opératoire euh, lors de, chirurgie de paralysie oculomotrice, de chirurgie oculomoteur, les insertions du muscle latéral, latéral et les insertions du muscle euh, médial, donc leur insertion par rapport au limbes cornéosclérales, par rapport Pour les muscles obliques, il existe deux muscles, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Pour l'oblique supérieur, c'est le plus long des muscles oculomoteurs. Il s'agit d'un muscle digastrique, c'est-à-dire un muscle qui possède deux masses de fibres reliées par un tendon. Le tendon d'origine du muscle supérieur euh, prend naissance au fond de l'orbite, au niveau de tendodosine, un peu au-dessus et en dedans de trop optique, en dedans de l'insertion de releveur de la paupière supérieure. Donc, euh, son origine est située entre les origines de droit supérieur et de droit médian. Vous voyez ici l'origine euh, de l'oblique supérieur, donc au fond de l'orbite au niveau de dosine, donc un peu au-dessus et en dedans de, de trou optique, de trou optique, en dedans de l'insertion du muscle releveur de la paupière supérieure entre le droit supérieur et le droit médial. Le trajet de l'oblique supérieur comporte deux parties. Une partie directe qui va de son origine au niveau de, fond de l'orbite jusqu'à la trochlée et une partie réfléchie, donc euh, tendineuse, de la trochlée au niveau de l'angle euh, support interne de toit de l'orbite au globe oculaire au niveau de son insertion sur la Le corps musculaire, donc euh, environ de 30 mm de long, faisant suite au tendon d'origine, se porte en avant, en longeant donc l'angle support interne de l'orbite, entre euh, le droit supérieur et le droit médial, jusqu'à la poulie d'oblique supérieure, où il se transforme un petit tendon de 20 mm environ qui va se réfléchir à angle aigu pour aller s'insérer sur le globe oculaire. Donc, il se dirige alors en arrière, en dehors et en bas. Il est tout d'abord rond après son passage à la, euh, à la poulie, puis il s'aplatit progressivement en passant sur le droit supérieur. Sur cette coupe de l'orbite gauche, euh, vue de profil, qui montre euh, l'origine de muscles obliques supérieurs au niveau de Zine et qui comporte un corps musculaire environ 30, euh, mm. Donc, euh, faisant suite au tendon et longe, donc l'angle support interne de l'orbite entre le droit, entre le droit supérieur et le droit euh, médial, donc en suivant en général la direction de muscle releveur de la paupière supérieure, jusqu'à au niveau de la poulie, la poulie d'oblique supérieure, où il se transforme un petit tendon, environ de 20 mm, qui va se réfléchir à angle aigu, qui va se réfléchir à angle aigu pour s'insérer sur le globe oculaire. Il se dirige alors donc en arrière, en dehors et en bas euh, il est tout d'abord, après son passage au niveau de la, poulie, et, elle est ronde, et puis et s'étale, euh, s'aplatit progressivement en passant sous le muscle droit supérieur. Donc, il est à noter que la poulie euh, d'oblique supérieure, l'oblique il a une forme de U, en forme de U, donc située à 5 mm en arrière de l'angle supérieur interne de l'orbite, donc, il est amarré à la paroi orbitaire de sinus frontal. Donc, euh, ce qui signifie que toutes les sinusites euh, frontales ou la, chirurgie sur le sinusite euh, peuvent donner des paralysies de, l'oblique supérieur. Avant son insertion sclérale, le, muscle oblique supérieur passe en dessous du droit supérieur, puis son sur le globe oculaire, sur sur le globe oculaire, et s'épanouit en éventail pour s'insérer sur la partie euh, supéro externe de l'hémisphère euh, postérieur du globe oculaire, dont le cadran, qu'on appelle le cadran euh, supéro-externe et postérieur du globe oculaire. Sur cette photo en péropératoire, donc le muscle oblique supérieur en passant sous le droit, le droit supérieur, donc pour s'insérer sur l'hémisphère euh, postérieur, l'hémisphère ou, le cadran supérieur externe et postérieur euh, de globe oculaire. Sur cette photo, alors le muscle oblique supérieur euh, digastrique, les deux corps musculaires qui sont, séparés par un tendon, donc la partie directe et la partie réfléchie, en passant sous le droit supérieur pour s'insérer à la partie supérieure externe de l'hémisphère postérieur. Le deuxième muscle oblique, euh, c'est l'oblique inférieur. Donc, c'est le plus court des muscles oculomoteurs et le seul qui ne prend pas son origine au sommet de l'orbite. Son origine, est prend sens par euh, des courtes fibres tendineuses de plancher de l'orbite à sa partie entéro-interne en dehors euh, de l'orifice de canal lacrymo-nasal. Alors l'origine de l'oblique inférieur est plus basse son insertion. Sur ces images de l'orbite droite qui montre l'origine de l'oblique inférieur dans la partie entéro-interne du plancher de l'orbite, de la partie entéro-interne du plancher de l'orbite, en dehors du canal lacrymo-nasal, Vous voyez ici que euh, son origine est plus basse par rapport à son insertion. L'origine et son insertion dans la partie postérieure euh, du globe oculaire sur le droit latéral, donc son insertion, la partie postérieure du globe oculaire sous le droit latéral, et son origine ici, dans la partie antéro-interne de plancher de l'orbite, en dehors du canal lacrymo-nasal. Donc euh, le, trajet euh, du muscle oblique inférieur donc, se dirige en dehors et en arrière, il se dirige en haut et en arrière en cravatant le globe oculaire. Il passe sous le droit inférieur, il passe au droit inférieur, puis s'enroule sur le globe oculaire jusqu'à son attache sclérale. La terminaison de l'oblique inférieur se fait donc par une lame tendineuse très courte étalée dans le cadran inféro-externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire sur le droit latéral. Donc, on voit constamment des expansions fibreuses au bord inférieur de droit latéral. Ici, on voit constamment des, expansions euh, fibreuses au bord inférieur de droit latéral. Alors, quelques points importants à retenir pour les muscles droits. Donc, un muscle par paroi orbitaire, un muscle médian pour la paroi médiane, le muscle droit supérieur pour la paroi supérieure, le muscle latéral pour la paroi latérale, le muscle droit inférieur pour la paroi inférieure. Et chaque muscle est entouré chacun d'un fascia propre, avec un fascia intermusculaire entre chaque muscle, l'ensemble constituant un cône assommé postérieur au niveau de l'apex orbitaire et à sa base antérieure au niveau du bulbe de l'œil qu'on appelle le cône fasciculomusculaire. Les éléments qui pénètrent dans l'orbite ou en sortent en passant par l'anodosine au niveau de la fissure orbitaire sont intraconiques. Les deux branches de, du nerf 3, euh, le nerf 6, le nerf nasociliaire, la racine, la racine sympathique de ciliaire et la veine ophtalmique euh, médiale. Pour les éléments qui traversent la fissure orbitaire supérieure sans passer par l'anodogine, sont extraconiques. Le, les nerfs frontales, lacrymatrocléaire, et la veine ophtalmique supérieure. Les fascias musculaires. Les gaines musculaires, chaque muscle oculomoteur est entouré par une gaine très mince qui forme un manchon euh, celluleux fibreux s'étendant depuis son origine au niveau de l'apex orbitaire à son insertion terminale au niveau scléral. Euh, les membranes musculaires, donc les gaines qui, entourent euh, les muscles, les gaines des muscles oculomoteurs sont reliées entre, elles par euh, l'intermédiaire des membranes intermusculaires, également très minces, et appelées les ailerons musculaires, ainsi que les gaines musculaires et les membranes intermusculaires délimitent un corps musculo-aponeurotique qui divise l'orbite en deux portions, une portion centrale intraconique entre les muscles oculomoteurs et une portion périphérique entre les muscles euh, oculomoteurs et la paroi osseuse euh, extraconique. Ici, c'est euh, la gaine, du muscle, la gaine musculaire, qui entoure chaque muscle oculomoteur depuis son origine jusqu'au niveau de, leur insertion et les membranes intermusculaires qui relient chaque gaine musculaire entre, eux, entre elles et qui forment un espace intraconique, donc à l'intérieur de cônes musculaires. Nous passons maintenant à la vascularisation des muscles oculomoteurs. D'abord, la vascularisation artérielle est assurée par les artères musculaires, en particulier par les artères musculaires inférieures. C'est une artère qui est constante et que représente la branche euh, collatérale la plus importante de l'artère ophtalmique. Il naît presque toujours de l'artère ophtalmique de sa face inférieure, dans sa portion médio-optique, c'est-à-dire intra-orbitaire, en avant de trop optique. Il va, il vasculaire la majorité des muscles oculomoteurs, en particulier les muscles médial, le muscle latéral, le muscle droit inférieur et l'oblique inférieur. Par contre, les artères musculaires latérales, médiales et supérieures sont sont inconstantes. les artères musculaires isolées sont nombreuses, ils naissent directement soit de l'artère ophtalmique, soit de l'une de ces branches. Sur cette euh, image, vous voyez ici l'origine des artères musculaires. Elles sont constantes, c'est la première branche collatérale de l'artère ophtalmique. Après sa sortie canal optique dans sa portion médio-optique au fond de l'orbite qui, donne des branches destinées à la vascularisation du, muscle oculomoteur. Vous voyez ici l'artère musculaire qui donne une branche pour chaque muscle, droit inférieur, droit latéral, droit supérieur droit médian. Pour la vascularisation veineuse, le sang veineux est drainé euh, par les, veines épisclérales. Ces veines épisclérales se unissent souvent pour gagner la veine ophtalmique supérieure et se drainent dans le sinus caverneux. Pour la vascularisation lymphatique, l'existence des vaisseaux lymphatiques à l'intérieur de, de l'orbite demeure euh, controversée. Trois nerfs oculomoteurs assurent l'énervation euh, motrice de muscles oculomoteurs. D'abord, le nerf oculomoteur euh, commun, le nerf 3, il assure l'innervation motrice de droit supérieur, du droit médial, du droit inférieur et l'oblique inférieur. Le nerf euh, trochléaire, le nerf 4, il assure l'innervation motrice de l'oblique supérieur. Le nerf abducens, le nerf 6, il assure l'innervation motrice de droit latéral. Sur cette euh, photo, ici la branche de 3, la branche supérieure de 3 et la branche inférieure de 3 qui, assure l'innervation la branche 3, la branche supérieure de 3 qui assure l'innervation du muscle droit supérieur, et la branche inférieure qui assure l'innervation de l'oblique de, droit inférieur et de droit médial. Par contre, le droit externe, il est assuré par le nerf, le nerf 6. Ici, l'oblique supérieur, il est assuré par le nerf trochléaire, le nerf 4, et l'oblique inférieur, il est assuré par la branche inférieure de, de, de nerf 3 donc la branche inférieure qui donne une branche pour le droit inférieur, l'oblique inférieur et le droit médial. Par contre, le droit externe, il est énervé par le nerf 6 et la branche supérieure de 3, il, énerve du muscle droit supérieur. Quelques notions physiologiques du muscle oculomoteur. D'abord, euh, l'action des muscles oculomoteurs, l'action d'un muscle euh, oculomoteur et la position dans laquelle il faut orienter le globe oculaire pour rechercher la déficience, c'est-à-dire une parésie ou une paralysie, ou une hyperaction d'un ou plusieurs muscles. Pour l'action pour de droit latéral, c'est l'abduction. Pour le droit médian, c'est l'adduction. Pour le droit supérieur, et la triple action, une action primaire, c'est l'élévation, une action secondaire, c'est l'intorsion, et une action tertiaire, c'est l'adduction. Pour l'oblique inférieur, l'action primaire, l'élévation, l'extorsion et l'abduction. Pour, pour le droit inférieur, l'abaissement, l'extorsion, l'adduction. Et pour l'oblique supérieur, l'abaissement, l'intorsion et l'adduction sur cette image, donc euh, c'est l'action euh, des muscles oculomoteurs. Donc euh, le droit latéral, c'est l'abduction. Le droit latéral, c'est l'abduction, c'est-à-dire tourner le globe oculaire en dehors. Pour le droit médian, c'est l'adduction, tourner le globe oculaire en dedans. Vous voyez ici que le droit latéral et le droit médian, ils ont une seule action, l'action horizontale, soit à droite, soit en dehors, soit en dedans. Par contre, les autres muscles, ils, sont, ils ont une triple action. Le droit supérieur, c'est l'élévation, l'action primaire. L'action secondaire, c'est l'intorsion, c'est-à-dire il tourne le globe oculaire dans le sens d'une aiguille d'une montre, de l'intérieur vers l'extérieur, et une abduction. Pour l'oblique inférieur, c'est l'élévation action primaire. Action secondaire, c'est l'extorsion, tourner le globe oculaire dans le sens, de sens contraire d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Une action tertiaire, c'est l'abduction. Pour le droit inférieur, c'est l'abaissement. Et deuxième action secondaire, c'est l'extorsion. Et troisième action, action tertiaire, c'est l'abduction. C'est l'abduction. Euh, pour le droit, pour l'oblique supérieur, donc euh, l'abaissement, donc l'intorsion et l'abduction. Alors, à la différence de l'action de chaque muscle, pour le champ d'action, le champ d'action, il indique la position où l'action est maximale et où l'étude clinique en pratique est la plus caractéristique. Schématiquement, donc, les champs d'action sont pour chaque des muscles oculomoteurs. Pour, pour le champ d'action de droit médian, c'est de regarder en dedans. Pour le muscle droit latéral, c'est de regarder en dehors. Pour explorer cliniquement le droit et supérieur, il faut que le malade regarde en haut et en dehors. Pour le droit inférieur, il faut regarder en, en bas et en dehors. Pour l'oblique supérieur, de regarder en bas et en dedans. Pour l'oblique inférieur, de regarder en haut et en dedans. Donc en pratique, ce qui nous, ce intéresse, ce n'est pas l'action de chaque muscle pris isolément, mais c'est la synergie des actions de tous les muscles dans leur ensemble lors d'un mouvement euh, à composante horizontale, verticale ou torsif. En pratique, donc, euh, la position anatomique euh, du muscle oculomoteur. Donc, pour, euh, pour explorer le droit supérieur, c'est de regarder en haut et en dehors. L'oblique inférieur ou le, petit oblique, c'est de regarder en haut et en dedans. Et pour le droit inférieur, de regarder en bas et en dehors. Et l'oblique supérieur, de regarder en bas et en dedans. À l'examen clinique de la motilité oculaire, donc il faut explorer le, le champ d'action de chaque muscle, dans la position de regard, La position de regard. Par exemple, ici, pour l'examen de son d'action du muscle droit supérieur, donc ici, c'est le regard en haut et à droite c'est le droit supérieur pour le droit et l'oblique inférieur pour le gauche. Ici, par exemple, c'est le droit inférieur pour le droit et l'oblique supérieur pour le gauche. Ici, c'est le droit supérieur pour droit, le gauche et le petit oblique pour le droit Ici, c'est le droit inférieur pour, le gauche et l'oblique supérieur pour le droit. Quelques exemples de paralysie oculomotrice. Paralysie de, de 6 droit. Ici, il y a une déficit à l'abduction du globe oculaire. Paralysie de 3 gauche, déficit de l'adduction, déficit de l'adduction et d'élévation. Ici, paralysie de, de, de trochléaire, paralysie les yeux obliques euh, supérieurs avec une torticolis, ça veut une inclinaison de la tête par rapport, à la ligne euh, verticale. Un exemple de paralysie oculomotrice du 6, du nerf 6, qui innerve le muscle droit externe. Et si la patiente n'arrive pas à bouger son œil euh, en dehors, avec une hyperaction de droit interne latéral. Un autre exemple de paralysie oculomotrice, une paralysie complète de trois bilatérales, donc avec une paralysie de toutes euh, les directions de regard, la position de regard, euh, l'abduction, l'adduction, l'élévation, l'abaissement. Alors pour résumer, donc on peut dire que euh, les muscles oculomoteurs sont des muscles striés au nombre de 6, quatre muscles droits et deux muscles obliques situés à l'intérieur de l'orbite. Euh, les muscles droits horizontaux ont une, seule action, euh, c'est l'abduction pour le droit latéral, euh, latéral et l'abduction pour le muscle droit médian. Pour les autres muscles verticaux, on triple action, action primaire, secondaire et tertiaire. Ces muscles sont donc un, des éléments responsables de l'oculomotricité, avec les nerfs crâniens qui les commandent, le nerf 3, le nerf 4 et le nerf 6. Je vous remercie.